kwingine kwa biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Amtala mjini Webuye, wadi ya Matulo eh, kwenye eneo bunge la Webuye Magharibi. Hii ni baada ya mtoto wa miaka mitatu kuweza kutumbukia ndani ya kisima na kufariki. Edwin Sasaka na taarifa na familia na majirani wakiongozwa na Morris Onyango wanasema watoto hao walikuwa wanacheza kabla ya mtoto huyo kutumbukia kwenye kisima hicho ambacho hakikuwa kimefungwa na nimempoteza ndugu yangu jioni ya leo ambaye alikuwa kwa jirani, kisha walikuwa wanacheza na, na dada yangu, kisha walipokuwa wanacheza, bahati mbaya akaanguka kwa kisima ya yeah, so alipoanguka hivyo wakamkimbiza hospitali, kwa bahati mbaya akaaga dunia naishi hapa hivi. Hao watoto walikuja tukakuwa nao, na mi nilipenda kulala, nikajua watoto wametoka wameenda, maana sikusikia tena sauti yao. Baadaye tuko umbali, nikasikia tu kama kuna kitu inaendelea hapa nje yenye sielewe. Nilipotoka nikapata wanaambia mtoto ashike kamba. Mimi nilichukua hatua ya kukimbia, na nilipofika hapo nikaanguka, ikabidi niambie majirani tu, kimbieni mwambie watu mtoto ameanguka kwa shimo, kimbieni mwambie watu mtoto ameanguka kwa shimo. Hawa mama wakakuwa wazuri, wakaambia wazee wengine hapo wawili. Hawa wazee hawakutusikiliza, walituambia wacha watutafutie watu wengine huko mbele watutolee mtoto kwa maji. Kuwa kwa nyumba yangu kama tuko tumekaa, tulikuwa tumetuma watoto waende waanue manguo, mvua ina, mvua inakuja. So wakati watoto wamekuja, wakati tuliwatuma kwa dakika kidogo, akarudi mbio akisema kuna mtoto ameanguka ndani ya, kisima. Wakati tumekimbia tukakuja mbio na kijana wangu anaitwa Collins akajaribu kuchukua kamba, akaingia ndani ya shimo kuokoa mtoto. Tumechukua mtoto tukamweka kwa pikipiki, but venye tumemfikisha hospitali wametuambia tumempoteza. Majirani wakiongozwa na Joshua Adui, wametoa wito kwa wakazi walio na visima kuvitunza vyema kwa kuweka vifuniko ili visiwe hatari kwa maisha ya watoto wadogo. Mimi ningeongelea juu ya usalama wa visima. Watu wote ambao wanaishi kwa hii kijiji ama landlords ambao wamechimba visima waishughulikie wahakikishe viko salama kwa ajili na kujali maslahi ya watoto wetu wachanga ambao tuna. E, hii incident kulingana na vile hali ilivyo, ningeshauri wanakijiji na wazazi tena tuwe angalifu kwa watoto wetu wachanga ambao umri bado iko chini kidogo. Kwa hii kijiji, hii ni kisa ya kwanza kutendeka, but kitu cha kwanza chenye nitasema wale malandlords wote wenye wanajua wako na visima wamechimba, tafadhali wazi maintain, wazifunike kwa kwa njia inayofaa, kwa sababu kama inaanza kutuletea maafa yenye hatujatarajia juu watoto ni wadogo na mtoto kummaintain pia ni ngumu. Utamfungia pamoja, utafikiria umemzuia na kumbe amekuhepa. Naomba tu landlord wote mwenye anajua kona kisima yenye iko open ni afunge, tuzuie maafa. Kisa hicho kimethibitishwa mzee wa kijiji cha Mtala, Mama Phyllis Wabomba, ambaye aliwataka walio na nyumba za kupangisha kuziba mashimo yote ambayo huenda yakawa hatari kwa watoto, hasa wakati wakiwa nyumbani kwa likizo. Kwa upande wa malandlords, wasipe wasipe mashimo yenye wame wamechimba chimba ovyo ovyo, kwa sababu si hii peke yake ya maji. Kuna visimu, kuna mashimo mengi katika hii kijiji na watu wamesiwacha tu wazi, hawajasifunika. Ninataka kila land, landlord afun, afunike mashimo zake, alafu wakaasi wa hapa pia wakuwe waangalifu kwa watoto wao wanapokuwa kwa nyumba, wajua watoto wako wapi, wanachezea wapi, ndiposa tupate kuepuka na haya majanga yenye imetendeka siku ya leo. Nikiripotia West TV kutoka cha Mtala, wadi ya Matule, na bunge la Buya Makaribi, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka.